Five Whys. Pięciokrotne dlaczego. To podstawowa metoda rozwiązywania problemów. To, co widzimy jako problem, jest często symptomem. Symptomem czegoś, co leży głębiej. Na przykład przed budynkiem nie ma możliwości zaparkowania dla gości czy dostawców. Mm, dlaczego tak się dzieje? No bo miejsce zajmują pracownicy. Ale dlaczego? No bo każdy dojeżdża do pracy swoim samochodem. No ale dlaczego? No bo najbliższy przystanek jest kilometr od nas. Dlaczego? Dlatego, że gdy wytyczano linie autobusowe, to tutaj było pustkowie. Dlaczego tego nie zmieniono? No bo chyba nikt jeszcze nie rozmawiał o tym z gminą. No, czyli najwyższy, czas, najwyższy czas, żeby o tym porozmawiać i to rozwiązać. Metoda pięciokrotnego dlaczego jest sposobem dochodzenia w pięciu krokach do rozwiązania. Czasami już w drugim, w trzecim kroku znajdujemy rozwiązanie. Pięciokrotne dlaczego pozwala nam odejść od pozornych rozwiązań i zejść do źródeł problemów. Przekonaj się samodzielnie. Przy najbliższym problemie napotkanym w pracy czy w domu zadaj pięć razy pytanie dlaczego i zobacz, do czego się doprowadzi.